Уплывай, тут ту ду ду ту ту ду ду Упливай тут ту ду ду ту ту ду ду Упливай тут ту ду ду ту ту ду ду Упливай Побыстрее тут do do do